esir aldım Çalmadı yine telefonlar alışırım sanmıştım Yüreğimde sancım var gel etme nazlı güneş Sensin gönlüme el aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Of sarıl bana Beni